كثير والله ما قدرت Jasa Pytek. szczątki komputera centralnie w pojemniku. концерн из niebieski jest. Karty procki. Starego Bisaba. Patrzcie co my tu dzisiaj dorwaliśmy, w ogóle pierwszy raz coś takiego widzę. Out of this 最近的。 Co jest kurwa? Znów te kolumny? Znów kreatywy. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki oto sprzęt. Dawaj, są musiały kamle podcinać. <laughs> Jak zwykle. what you got. He wants bucket. chuj nie chce się podłączyć. Tutaj. Co my tu mamy ciekawego? 14 giga Boże, i znowu to same kreatywy. Patrzcie, co dzisiaj mamy ciekawego. Witam Cię, mam to taki zestaw komputerowy. Popatrzcie, my tu dzisiaj znowu ciekawego mamy kolejny nel, z tego co widzę. Patrzcie, uruchamia się. Nie mam klawiatury, żeby to dalej sprawdzić. Zobaczymy jeszcze raz. Nowo Logitech. Mediatech. робити так знову. 老子记得。 79. Instrukcja obsługi odmiernika.